Настало время поговорить. Оба, Андрюха, здорово. Чё, кого лунатики? Сейчас, короче, подождем людей, и нужно будет прояснить пару вопросов, которые... Это... Когда альбом, альбом, блядь. Нет. Сейчас соточку наберем по фастику. Давайте соточку наберем поговорим. Да с хуя бухой я а не спал просто всю ночь. Работал. Пишу треки. Пишу батлы. Короче, я тут недавно пообщался с одним человеком, который тусуется близко там с РБЛ, вся хуйня. Вот, и зная, что ходят слухи, что я там старчался, зазвездился, что я там кидаю чуваков на мерч. Плесню первую ситуацию по мерчу. Этот долбоеб начал говорить мне, что я чмо, начал всячески меня оскорблять, ну, когда уже купил у меня футболку. Естественно, я его послал нахуй. Поэтому, типа, вообще никаких э, претензий ко мне с этой стороны не должно быть. Потому что, ну, это бред какой-то. Ну, блядь, чуваки, вы что, реально не понимаете? Я, я не знаю. У Сойра подвязки в МВД, в натуре, ну, типа, у, Фо, у Сойера подвязки в МВД, прикиньте. Ну, это же, это даже не смешно. Телка у меня ушла, прикиньте, это к этому. Короче, что я про этот батл, это вообще хуй с ним. Эм. Да я, про, я простой в натуре, ну вот серьезно, вот, с, со, вот ко всем с любовью, братцы. В натуре всем просто мира хочу. Хочу, чтобы все заебись у всех было. А в итоге получается такая хуйня, что, ну, никто обратного-то не хочет. Вот, но мы... Спасибо вообще огромное всем тем чувакам, которые со мной остаются, которые не уходят, вот. Поэтому мы будем делать дерьмо новое. Скоро вот выйдет видосик. Тебе лучше не знать, о чем я прокололся на фоне моего рэпета босса на лох. Тут все просто мне похуй на любой ваш брос, вас тупо наебал мой возраст. Да, я не басота, но голос знаком мне, в моем кармане есть вес. Я ебал ваш рэп, я из СЛГ, Харь Кришна, знаю, я из СЛГ. Нахуй всех, мой никнейм, а не знает, кто такой Микси. Зовут меня словно спиритизм, но я даже не пишу письма банды. Energy Crew, ПГ, сука, целые кланы. Никто из моих парней не тусит за деньги папы. Это факт, бро. Мы можем делать вот такое вот, короче, рэпчик. Здравствуйте. О, Андрюха Кошкин. Здорово, Андрюха. А, вот я не знаю. Сопли текут, заболел, пиздец. Вы видели погоду в Москве, нахуй, в последнее время, это пиздец. Когда следующий батл? Мексику, совестный эфир. Привет, привет. Так, что там мы про еще говорили там? Короче, все, кто там пиздит, Пускает слу слухи, как последние мандавашки. Пускает тут нахуй. Мы просто будем делать рэп и все. Подбиты батлить. Да. Хочу побатлить подбиты. Вот, что-то про что-то я еще хотел сказать, не помню. Короче, да, вот, чуваки, натуре, всем любовь, всем мир, вот, натуре, всем чистого добра желаю. Давайте просто будем делать красиво постоянно. Если мы делаем рэп, мы делаем красивый рэп. Если мы делаем хуйню, мы... выйдете нахуй вообще. Не, очки просто стильные, нет? Стильные. Я тут салют братишкам с кудреда. Подогнали мне немножечко шмота тут. Вот. Здорово с Украины. С Украины. С Украины. Типа, сука. Не, я подумал, какой-то вордплей будет. А, к какому следующему батлу? Ну, готовлюсь, да, к следующему батлу. Вот, собираюсь дохуя работать, собираюсь много, вообще, ну, типа, много движухи намечается, чуваки. Поэтому, ну, типа, просто будем делать и все. Ой, даже не знаю, что еще вам сказать, братцы. Спасибо, что ли, закурить еще одну. Давайте поговорим о чем-нибудь. Вся моя жизнь будет по GTA, а мне не нужен GPS. Знай свой город, вон моя банда, они снимут мой стресс. Все тропы, как извилины мозга, мне не нужен автостоп. Хм, как не нужен авто? Конечно, мне нужен авто, поэтому взял микрофон. Я помню все про свой дом, помню пути, что прошел, строки, что в стол написал, помню каждый свой долг, помню каждый свой сон, помню каждый пакет, что открыл, и где-то 700, глянь на мое лицо. Чем говорят, что нужно держать ответ, но не говорят стоп. как мы бой с Хабибом. Короче, ну, я э, не рассматривал это как противостояние двух стран, ну, типа России и Ирландии. Я рассматривал это как бой двух личностей, Макгрегора и Хабиба. Э, по результатам там пресс-конференции, всякая хуйня, взвешивания, я охуел с Макгрегора, ну, это вообще натуре личность, пиздец. Вы видели, как он нахуй? Это, это батл рэп, блядь, это, это вот божественного уровня. Вот, ну и как бы я просто был за него, ну, то, то, то есть, без всякой хуйни, вот. Но по итогу э, Конор вышел и обосрался. Ну, типа, я ждал от него большего. Победил Хабиб заслуженно. Нет, не Кент Восьмерка. Вот. И только факт остается фактом, типа, Хабиб победил, Хабиб победил, все честно. надо никого не обзывать, ни крысы, там, ни кем, понимаете, люди. Вот, а, кстати, чуваки, тем, кому мерч еще мой не доставился, это ебучая почта России. Этот вопрос решается в ближайшее время. Вот. Э -э почему-то, я не знаю, почему повторно они мне трек номера не могут выдать, но э, там, по-моему, два или три человека не получили мерч. Вот, я с вами свяжусь лично и отправлю. Да, я не знаю, что на батле плохо выступил, но типа э, я решил проэкспериментировать на батле с Сойером. Ну, то есть э, потому что я не знал, что ему сказать. Это не оправдание вообще ни в коем случае. Просто, ну вот я хотел вот так вот, вот сделать. Я, и мне нравится этот батл, реально, с моей стороны мне он очень нравится. Ну, не считая того, что я текст добыл. Вот, это самое позорное, за что, блядь, натуре дико извиняюсь, потому что, блядь, ну, забыть текст для МС, это просто, вот, ну, сбился немножко, да, но нихуя, типа, на этом ничего не кончается. Мы посмотрим, типа, кто там будет рулиться дальше. Я говорю всем спасибо, кто за меня топит, даже всем спасибо, кто за меня не топит, всем мир, всем любовь в натуре. Чуваки. Э да, я поддерживаю русских производителей в шмотках. Ну, потому что, блядь, что, давайте... Не, ну, кроссовки, конечно, ну, Nike, там, как бы, в первую очередь. Остальные, как бы, тоже заебись. Вон Balenciaga новые выходили, которые, блядь, такие, вот, ну, эти были пиздаты. Ну, вот кроссовки Nike, а так, типа, ну, вот круто ходить в русских вещах, тем более, ну, таких, как бы, качественных и стильных. Вот. Я похож на Смоки Мо. Было, был. Я читал, кстати, это, э, когда была встреча с Эпифанцевым, э, Мы там, типа, в караоке же были с, со Степом Барсеем, прикиньте, пацаны. И это... И, ну, мы там в караоке пели, я читал песню «Смоки Мо было и было». Вот, и зачитал я лучше его, конечно. Я... Я вообще не знаю, типа, что кого там дальше будет в этом батл рэпе непредсказуемая хуйня. Кто ждал, что Сойер победит, Сойер победил, кто ждал, что Хабиб победит, Хабиб победил. В мире все творится Кали-Юга, пацаны, ну, тут Хари Кришна всем. Не, я не буду батлить с Гнойным никогда. Потому что мне он не нужен нахрен. Да я не знаю, сохранится эфир или не сохранится сам. Ну, так что это... Я уже объяснил, что было в последнем батле. Я решил сделать так, я так сделал. Просто забыл текст, и это единственное, за что я себя корю. Э, меня не задели слова Сойера, меня задело то, что дохуища людей э, реально воспринимает этого человека всерьез. Говорит, скоро выйдет трек. Ну, там не трек, видосик небольшой. Вот, почитаю там РПЧК кайфового. Фристайл чисто. Да, ну, блядь, ну, вот Сойер Клоун же, вот кто-то этот Боннер, ну, ты сейчас же молодец, вообще прям красавчик. Ну, конечно, я пойду дальше в сольную карьеру, как бы это без вообще, ну, типа, естественно, я буду делать рэп всегда. Как мне Редо, Редо нравится мне, да, Редо мне очень нравится. Девять звонков, охуенная у него песня. Алгоритмы, охуенная у него песня. Скет, охуенный у него трек. А, этот парт его нравится с Нафите с Шоком. Ну, короче, Ридо, нормально посмотрим сейчас, что у него с новым альбомом будет. После фрешки, да, у нас намечается, как бы я уже говорил, Сугилам батл. А так, я не знаю, больше буду ли с кем-то батлить или нет после этапа. Что по трекам уже сказал. Ой, короче, чуваки не знаю, чего, чего вам еще рассказать. Привет, привет. Ча. Просто вот, вот, просто вот, вот, а Да, я в прямом эфире. Мы понимаете, как Я, беременна. Нет, я просто только что сюда зашел, сейчас никого нет, ничего, я сейчас уйду сразу же. Я пришел просто, чтобы локацию сменить. Да вы не гоните, типа, что вы говорите? А. Да. Нет, вас не видно, типа я на фронталку снимаюсь. Бить меня тут не это. Типа, не ищи свой шанс, по тебе сразу видно последний лох. Очнись, пацан, не знаешь ответ, не задавай вопрос какой-то МС, моя девчонка тебя уебет. Ненавижу вас, потому я здесь, чтобы сделать свой ход. Ваши я полюбила трон, лучший я Дима Мифетрон, ты косяк молодой, полюбил его, сука, хули, открыл свой рот, ты и я, мы есть наеб, вокруг нас микс собой стенка. А, кстати, чуваки, это, э, как вам трек э, мой этот, кто я? Чуваки, скажите, как вам мой трек, кто я? От, здорово, Дениска. Здорово, Денис. Мой фристайл хуйня. Ну вот, блядь, ну вот, чувак, ну зачем вот ты пишешь всякие гадости? Ты даже меня не знаешь, я не знаю тебя. Давай, давайте будем, типа, к миру проще относиться с добром. Импала пизже, чем кто я, ну хуй знает. Трек 666, да, блядь, это старый трек, я вообще не знаю, где он, откуда он. Про 70к, ебаный в рот, народ. Во-первых, у меня сейчас нету телефона, и проебал телефон. Нету моей карточки, я проебал свою карточку. Вчера проебал все. На меня напали. Грязные негры. Отобрали все. Вот, и поэтому я решил провести пранк, не знаю, как, как восстановлю карточку, восстановлю телефон, посмотрю, кто там что-нибудь задонатил или нет. Да, я тебе говорю, я не хриплю. Ну, в смысле, я, блядь, всю ночь не спал, говорю, писал треки ебаные. Как не Дропов, В смысле, как не Дропов, блядь? Этот первый раунд у него против Прогрина вообще классный. Вот он, блядь, Полндропов красавчик, вот он это. Я потом уже после батла с Парагрином догадался, что он типа на лесбуху похож Парагрин, а Палм этого подметил, это респект. Он как будто бы забыл, что этап крутится несколько недель с таким видом, говорил такие вещи, смешно было. Вот именно было смешно. Почему проебал? Ну, потому что э, не мне отдали голос. да, не, все, понимаете, стоило мне только проиграть. Все сразу же началось. Ты зазнался. Ну, типа, я говорю, всем, кто остается, типа, респект, всем, кто не остается, тоже респект, но мы просто будем делать дальше рыбчагу кайфовую, вот. Под чем я был на батле? Я был под влиянием э Э, звезд, которые переходили в Конституцию, такая хуйня какая-то. Поху на всех, да. Я Сойера, короче, это стоял, это, знаете, почему я забыл текст? Я стоял с Сойер вот так вот. Вы видели же, да, как я ему смотрел в глаза вот так вот? Я телепатировал, короче. Я так про себя заткнись, заткнись, заткнись. Он затыкался, короче, вот я тебе стоял, телепатировал. Но чтобы телепатировать, нужно, типа, опуститься до уровня человека. Я опустился до его уровня, и поэтому, сука, тоже забыл текст. Вот. Поэтому не играйте с телепатией, друзья, блядь. Давай, Дениска, пошел курить. Я тоже позже пойду покурю. Smoking weed every day. Надо, наверное, это прощаться, короче. Но скажу напоследок одно. Э, Гол Татулин убил. Да, да, да. Э, Сергеева, Вита Тату. Если хочешь набить мне татуху, напиши мне в директ. Если ты мне за респект набьешь татуху, будет очень круто. Да, мне очень нужна татуировка одна. О, Теплов Дима, привет. Короче, напоследок скажу вот что, братцы. Я свою линию гнуть буду дальше. Буду дальше всех на агрессии выносить, буду дальше орать. Но при этом проведу работу над ошибками, добавлю кучу мега панчлайнов. Вот, и поэтому мы сделаем это, короче. Да, у меня на туре, типа, тряслись руки, ну не батли перед Сойером, там где-то, не знаю, Парагрином. Ну, бля, я реально волнуюсь, ну, типа, для меня это как бы как это, это как нехватка опыта, это не значит, что я боюсь, блядь, и стоять ему сейчас что-то в лицо базарить, ну а просто я понимаю, что на меня смотрит сейчас дохуище людей, потом это увидит еще больше нахуй людей, ну и типа, естественно, я волнуюсь, потому что, блядь, мне было всего 6 батлов, чуваки, Рас... Ну да, расстроился, конечно, но типа э, в первую очередь из-за того, что говорю, что забыл текст, а так, типа, ну хуй с ним. Все, все, что не делается, делается к лучшему. Короче, ладно, чуваки, все, всем пока, всем мир, всем любовь, натуре, всех люблю, всех уважаю. Хочу, чтобы у всех было все хорошо. Блядь, Хари Кришна, чуваки.